сайн байцгаана уу монголчуудаа? Сайн байна. Бүгдэн байна. За ингээд бид хоёрын дараагийн блог тавтай морилцгоо. Дараагийн блогоор бид хоёр ерхүү блогоор машины музейний үзээ үзүүлэх гэж байна та нартай. За тэгээд Bayra Brothers vlog эхэлж байна. Байхсан шүү дээ. Өнөөдөр бид нэр аа машины музей орох гэж байгаа шүү. Хоёр нүрээр юм гараа шилжилтийн асуулаад. <laughs> Арт манай найз бүрнээ ундра ээж явж байна. За ингээд та бүхэндээ өнөөдөр э, амар амар машинуудыг харуулах болно. Эрдэн машин барьж байна. Амар задарсан хөгжим сонсгоо болъё. За За эрдэм э, тасархаа харагдаж байна. Модель шиг л байна. Ээж нь бас. Ээж бас тасархаа харагдаж байна. За баярлалаа. Ингээд влогныхоо заншлаар ээжийг э, мод үзүүлдэг. Манай ээж мод үзүүлдэг байгаа. <laughs> Ямар их чир. Бага юм байна. За би өөрийгөө харуулъя. Urban James. <laughs> Тэнцээ одоо тэнд байгаа тэр э, Бөөрхийн барилга болохоор Оскар одоо Academy Award Museum гэж баригдаж байгаа. Тэнцээ одоо Оскарын одоо тэгээд янз бүрийн киноны тийм музейм одоо музей баригдаж байгаа. Энэ барилгыг бүтэн болохыг хэсэн ядан хүлээж байна. За энэ ч бас э, LACMA гэдэг энэ Los Angeles Contemporary Museum of Art гэж газар байгаа хажууд харагдаж байна. Гэхдээ өнөөдөр ийшээ орохгүй. За тэгээ та бүхэндээ тэр саяны хэлсэн тэр арт арт тэр баригдж байгаа бүрэнхий барилга киноны музей Museum of Academy Art гэж байгаа. Амар Star Wars-ийн юм шиг нэстэй. Харин нөө юу лээ? Ямар гариг үлээ нөө хиймэл гариг гэсэн. Dev Dev Star. За за за за. За тийшөө урд За ингээд хүрээд ирсэн байна. Үзээ дээрээ та бүхэндээ гадахыг харуулъя. Хөөе. За энд одоо ингээд зэрлэг зэрлэг машинууд байгаа. Байгаа гэж найдыг. 120 жилийн түүхтэй машины түүхийг харуулна гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тийм үү? Байна. Байна. За үзье. Thank you. Transformers. А? Transformers байна. Тэ. Саний хувьс байгаа. Саний хувьс байна. Саний Transformers-ийн машин байлаа. Авробот гинэ. 2009 он гарсан. 2009 он Transformers кинонд зориулсан байна. Revenge of the Fallen. Э, энэ чинь юу шүү дээ? 50 cents дээр гардаг юм шүү. 50 э? cents дээр гардаг. Туг туг ч такси. Blade Runner дээр гардаг. За энэ Blade Runner дээр гардаг машин байна. Нөгөө нэг Ryan Gosling тоглосон Oscar авсан кино байна. За тэгээд Black Panther юм. Энэ scene дээр чад өсөж байгаа. Үстэй яа. Тэгээд энэ хараа буур чадсан байгаа юм. Хойч хойч. Хойч. Дэлгэр утга. Танаач дэлгэр. Тэрийг яасан. За энэ яадаг гэлээ. Black Panther дээр гарсан байна. Чадыг өсөж очдаг. Хурлын замд өсөж уудаг. За. За бөөнөрө Black Panther дээр орсон маш флекс Star Wars шиг video game Sparrow Бид нэрийг хийж хагаад оруулахгүй нөгөө нэг дүү юм дээр гардаг видео хийх хэрэгтэй. болно гэсэн шүү. Яасан машин юм уу? Lexus гэж шүү дээ сарай. Тийм байна. Roadster. Төв. За орой. Аа чинь мэм. Нэмхтэй. Гişүүнүүд нэ. За. Ааш. Тийм ээ. Ачаа чинь ахмад настай. Үгүй шүү дээ. Аа нэг юм болчих. За ороод ирлээ. Яа, юу дараад ирвээ. За ороод ирсэн байна. За тийч баг анхны машин харагдаж байгаа шиг байна. За анхны машинаас эхэлцгээе. Тэрнээс олон улсын ярилцааны дипломатуудын машин байна. 1951 оны машин байна. 53 British British инженер Donald Taylor гэдэг хүн хамгийн анх машиныг зөвшөөрөв. Энэ нөгөө нэг өрөөл нь ямар За бүгнөрөө анхны маш дээдэндэл явах юм шүү. Дээдэн ч бил. Чи. 1886 оны бенз гинэ. Аа? Бенз. Бенз анхны бенз. Жи жах юм шүү. Хүш. Гүйж мотортой. Уурын уурын мотортой. Урдлыг нь өрүүлэн тэр байна ингэж яадаг. Энэ уурын мотортой ингэж. Тэр self self steer гэж. Багтай. Одоо энэ ингэдэг. За бүрнэ. Халаагаад бид халаагаад халаас уурн орохоор энэ утар ирүүлдэг. Аа зэнийг индукцэн индукцэн багтаар гэдэг нь бол анхны 1880 онд байгаа. Туркийн яс. Тэ? Индуктэй юм шүү дээ. Юу? Юу? Ингийн биш юм шүү маш. Индуктэй юм аа? Тийм ээ. За дараагийн жоохон сайжраад За ийсэг энэ энэ дөр. Тэгээ үдчил эглэхгүй юм чинь. Энэ бас яаж явдаг вэ? Элэ гэж лосанс Багаж транктай болсон байна. Гэрэлтэй болсон байна. Манай л биш үү? Тэгээ асаад. Энэ хэдэн орны биш үү? 1900. Оо, энэ ч дэж юм те. Энэ бугатти бугатти. Бэт юм шиг. Бугатти амар дизайн авч тачтай. Мисэр мисэр. Юу, араа дим биш. Print. Fit for print гэж шүү. Ираны шахт гэж хэлсэн. Мухаммад Рейса хаан Prince of Persia Future шахт. Үеийн араа ирээдүйн биш насан баг. Одоо баг ирээдүйд үгүй хуучин лугаа яваад байгаа юм шүү. Ямар гоё скутер вэ дээ энэ. 45 авах хот нэг чинь сайн хот явах шүү. Хөөх юм тийм. Сайн дүнлөөр өсөн биш тийм. Шинээр Йоо. Нэг аваад тавьсан байх тийм. Нэг нэг хэдийг аваад тавьчихгүй гэдэг байхгүй. 35 майл хурдтай. Загварын хувьд л э, уруудаад байгаа юм шүү. Одоогийн эцэг хөдөл машин юм. Уруудагч нөгөө шинжлэх ухааны үндэстэй хөрсөж чинь мэдээж сайжирч байгаа шүү дээ. Тэгээ хоёр жин юм. Дээр үе загвар нь гоё. Хүмүүс бол эвдэрл эвдэрл бол аа. Speed racer-ийг хийсэн. Ээ, ийм ихтэй. Security энэ parachute интертенэс хойно зогсож чадахгүй бол хурдаа зогсож чадахгүй бол ингээд parachute-тэй. Энд чинь тийм шүү дээ. 175 майл өгдөг. За хэрв та нар дээр үед Speed Racer гэдэг картун э, актер гардаг байсан. Хүүхэлдээ үздэг байсан бол баг гарсан. Эсрэг төлөв нь Raid болсон. <laughs> Бараг л ийм машин ундаг даа гэж. Бүр аяа үстэй. Оо энэ Саны Саны production гэж. Ямар юм аа? Nissan Motors Collection. Оо Infinity биш та. Оо энэ Infinity гараад. За та бүхэндээ 100 жилийн түүхтэй Infinity-г харуулъя. 100 жилийн Infinity гэж авчихсан. За та бүхэн дээр Batman-ы мотоциклыг харуулъя. 66. Робныхын судал нь аль нь? Энэ би нарийн зовлон юм. Робн. Энэ бас За энэ юу вэ? Black Beauty гэнэ. Green Hornet биш үү? Green Hornet. Дотор нь Green Hornet сууж байгаа юм. Юу вэ? Clarence. After there's a guy in the back seat look. Матрас хэтэлж байсан. Check this out. Просто энэ гэхдээ реплика гэнэ дөр амт. Наач нөө Firebird. Тэгээ Firebird дээр. Тэгээ Night Rider гэдэг энэ одоо хүртэл гарч шүү дээ. Шоу нь одоо хар мустан хөлтсөн. Тэгээ машин өөрчлөлт. Үзүү үзсэн гоё байна. Гоё байна. Амьдралтаа харж байгаагүй машинтай л харж байна. Харин гоё байна. Үзээл машины машины музей үзэхээс ингэж бодсоор гал үзлээ. Хоёр хүлээ баярлалаа. Музей үзүүлж байгаа. Тэр гоё байна. Үнэхээр гайхалтай ямар ч гоё машинууд Ford işte. Аа за. Санаа зовоо. Боясна заа. Аа яг За одоо 3 давхраас эхлээд 2 давхраа боогч байна. 3 давхраас доош боо 1 давхраа хийх юм. Сайн гой баг зөвлөд авах та. Нөгөө нөгөө Cars гэдэг юм шүү. Оо. Маккуин шүү. Google-тэй киноны Маккуин. Ингэнэ. Маккуин. Чи ямар киноны хэлээ? Cars. Маккуин. Тэстэй бицэн бүгдтэй юм шүү. Нөгөө нөгөө Миний ч үтэн. F1. Энд ч зүйл юм. Аа. Стой. Энд ч зүйл юм. За ийм л үүд юм байна формулагийн машин. Гол гараа бичсэн ялаа үү те. Дээс зүрх авч байна. Çiğatık sen bargini. Wow. Bastante, né? É. Асар хай. За одоо ийш оч. Энэ моцикл яаж байгаа юм бэ? Ямар гоё юм. Мэн бичих юм ингээд. Моциклд харах уу? Асар хай. Асар хай. Энэ одоо юу вэ? Blade юм шүү. Яа. За агаа бол мотоциклыг ашраадаг байгаа. Агаа бол үзүүлбэр хийдэг байсан. Race your ex гэдэг. Captain Mongolia гэж нэртэй Crossroad-ийн тэмцээнд ороод алтан медаль авсан байгаа. <laughs> Captain Mongolia. Captain Mongolia-г орцоод гэнэ. Тэгээ намайг э, бүгд Captain гэж дууддаг, Captain Roger гэж дууддаг. Тийм байлаа. Captain Чингис гэж дууддаг. Captain Чингис. <laughs> Captain Баяра гэж дууддаг. Яг манай Монголоос бас төмөр залуу гэж хурж ирсэн. Төмөр залуу. <laughs> Iron Man-аас тэр Бат төмөр гэж ордог байсан. Бат төмөр гэж ордог байсан. Өөрөө Iron Man гэсэн. Тийм аль нээс. Холиган гинэ. Сууны гинэ. Гоё. Би нэг мэцэг тоо зүрх. Гоё. Гоё л та. Систем үцэгчээс байл. Гоё юм аа. Оо энэ яасан? Юу юм цэвэрхэн юм аа тий. Кафе рейсер шүү дээ. Zeus гэж шүү дээ. Zeus. Zeus. Оо 280 майл хүрдэг гэж шүү дээ. Йоо. Ямар амар. Ямар амар юм те. Mission 1 хамгийн анхны электрик motorcycle. Electric. First electric sport bike гэж шүү. Гоё юм а те. Дан цэглэх юм. Гэртээ цэглэж болох нэ. Йоо, ийм цэглэл болсон. Тэ. хэсэг доллар санагдаж шүү дээ. Тэгээд агаа агаа төр мотоцикл авлаа. Винний хараа ийж. E-bike гэж шүү дээ. Цахилгаан дугуй. Цахилгаан дугуй. Цахилгаан юм. Энд юу юм бэ те? Тав гоё юм. Оо, энэ энэ манай амжилт биш унаад хэрэг байна уу? За, тэр одоо юу юм бахан шунгуу болоод орч хацсан. Legends of Los Angeles. How was it? Legends of Los Angeles. Subdivision grinding division thousand dollars. 1924 оны нөлөө. Үрэлтэ порт. Түү. За тэр нь орж тавлаа. Тэр нэр тавсараа гадаа. За энд үү. За энэ. Энэ спид рейс руу ямар гоё юм бэ? Үгүй маа энийг хараа. Энэ энэ рүү. 아때 인데 너무 괜한 거 같아. 인데 우리 옆지는 그냥 아예 못 되지. 다 들어서 버튼 좀. 다 들어서 그냥. 나한테 충분히 나. 이니 위클람 혼자서 배웠으면 이 정신. 저 화합돼. За энэ чинь ингээд Forza 7-оор оолж урд юм байна тест нэг. Audi. Audi. Энэ явж өгөхгүй байна. А зоота. Нэг тохиолдол шүү. Ба таны тест таа. Өтэйг бөөнөрө уралддаг гинэ тийшээ. Тийш очмол. Тинчээ эхлээд тинчээ ингээд заавар зааврын юу агаад. Тинчээ яаж уралдах вэ гэж заавар яагаад тэгээд цаана хатчих бөөнөрөө суугаад тэгээд бас уралдт юм байна. Тэгээд э, тэр хүмүүс уралдт дуусны дараа хэлж байна ээж. Би сайн нэг авсан. Аа, та яасан? За, тэгвэл ундрагч авсан юм чинь. хэмжээ гаралтай юм байна. Үнэн дасгалгүй биш шүү. Ауди эхэлж байгаа. Аха. За одоо эхэлж байна. Би одоо хаацад болно. Одоо та эхлээд аянда энэ За одоо тэгээд эхлэн гот нь хаадад харуулчихъя. За гişиг. За. Аа за. Үй цагийн газар оруулаад байгаа юм. Бусад машинууд ч хайцсан. Бүгд онцорцоо хамгийн сүүлд явчихсан. Ишгэлтэй <laughs> жигээч. Мангар хэцүү юм гэж бодлоо. Вау, гача хайшаа явчихваа. Замаасаа гараа. Замаараа явна шүү. Замаараасаа гараа. Хоёр эрдэмшиг байдалтай. Бэхбэ өндрөө. Хитэд явж ийн яаж ийн? Тэгвэл замаасаа гараад найз хийцээ. <laughs> Замандаа явлаа. За дандаа орсон уу? За би яасан дуусчих. Дуусаа. Ой, ты сам син. Хичмүү чураагууртай. 1987 онд гэдэг хамгийн анхны hybrid машин гарч ирсэн биз дээ амирмаа А юу юм шүү те пуужин шиг юм шүү. Тонгоц шиг юм. Нар болон салхины эрчим хүчээр ажилладаг юм шүү. Хойлон гар. Юу юм бэ тий? Тонгоц юм шүү. За ингээд За та бүхэндээ low rider машинуудыг харуулцгаая. Riders on the storm. шороо оруулахаас хайрлах юм шүү. За доторхыг харцгаая. Үн болон мутгийг хар. За одоо дараагийн дараагийн лоу рай. Оо май гоо. Та нар энийг холоос хар өнгөтэй юм шиг гэж бодож байна уу? Тэ? Ямар өнгө? Чирнэл яаган тэ? Амтлаа. За энэ одоо ингээд би эрдэн төрсөн өдрөөр зэгцсэн байгаа юм шиг. Завж өгөө дөө. Төрсөн өдрөөр энэ машиныг авъя гэж зэгцсэн байгаа. Тэгээд эрдэн угаасаа авч өгөхийн тулд маш их ажиллаж байгаа. 10 жилийн дараа авч өгөө дөө. Би 10 жил ажиллаад цуглуулж авч өгөө. Тэгээд ч бас авч өгөө. Ээж дэд 10 жилийн дараа авч өгөөч. Тэр нэг ягаа машин л нүдлэгтэй. Энэ одоо ямар Энэ хажуудлын орчин юу хажуудлын хүн салхин цөхөл эзэн эзэн. Тэр өвчтэй байсан. Энэ бол гойлог хүмүүс. Ford overrated хүмүүс. Энэ машин юу? Хаашин Tesla шүү дээ. Нөгөө Tesla Tesla гэдэг одоо захилгаа. Заага тайлбарлаарай. Заага. Заага энэ юу вэ? За та бүхэн одоо Tesla гэж машиныг мэдж байгаа. Тийм болохоор Tesla-гийн их биеийг одоо Aram-ын таныг таруулъя. Зөвхөн ардаа төр мотортой. Тэгээд э, юу цэвэр э, цэглэлхаанаар явдаг машин байгаа. Бүгд мэднэ. За, ингээд э, мотор нь тэр байна. Цэглэлхаа мотор. За, тасархаа юм а тий. Electric charger энэ. Энэ бас электрик машин гэж. Хэдэн хоног юм? 15 он биш. 1915 он гэж шүү дээ. Электрик машин хийсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хийхгээл үзээд идэгсэн юм шүү те. Хийхгээл үзээд идэгсэн. За энэ бас 15 1915 онд хийгдсэн цэглэхэн машин байна. Тэр бас цэглэхэн машин байна. 14 он. Ингээ цэглэхэн машин бас дээр үес хийхгээл үзээд идэг байсан байна. Нэрэ hybrid шүү дээ. Full fact-ийн харцгаая. Уу нара. Nissan Leaf бол барыг тэмтэд үүсэр гэж шүү. Nissan Leaf-д үүсэр гэж шүү. Тийм үү? Газ тэгээд электрик. Нөө зөвхөн hybrid юм. За энэ өнөөдөр ямар шинтэй Cruise-тэй Cruise-тэй тэмцгэр машин гэж байна. Тэр үе 14 оны Cruise юм шүү дээ. Харин тийм. <laughs> Ой. За энэ болохоор энэ тохионыхын гэрэл мөрөл ямар гоё юм бэ нараа. Left right гэсэн. Left right. За. Тэгснэ. Энэ болохоор дан захиргаан Nissan Leaf-тэй адилхан economic гэр машин байна. За энэ э, цахилгаан машины чарч. За бас бас цахилгаан машин байна. 14 он. GTP. Фу энэ одоо юу вэ? Доктор мотор нь юу? Nissan гэж 1998 оны. GT биш. Road version. GT1 гэж. Йоо юу вэ? GT Nissan ч салах юм аа тий. Йоо, за энийг харалтаа. Баха. Нарэ юу? Нарэ юу? Nacro шүү дээ. 97 оны Acro. Би нэг амна. Энд гэхдээ бас зарагдаад. Одоо зарагдаж байгаа шүү дээ. Хямдхан юм лээ. Гэхдээ эвдэрсэн байт. Тийм тий. За, бүүнөрөө ийшээ энэ машины салон руу. Энэ одоо Сууж болго гинэ. Өөрийн Мазерати. За бүгдээр Мазератигийн салон сууж үзье. За ээжтэйг хаши явахгүй юм. За хайж мөн. Монгол яв. За Монгол явцгаа бүгдээр. За тэгээ энэ машинаар Монгол яваарай. Хоёр. Байна. За. Мазератигийн ямар зүйл? Яа. Иймэрхүү. Харс мэрсэн ээ. Гоё юм. Сүрх рекламд нь те. Тий. Чавар. Цууж үзээ. Аваа. Очиод бол авах гал байна. За энэ яа юм шиг. За энэ машины бүр зарлаа тавьсан байна. Энэ Мазератиг. Сая бид нарын нөгөө нэг ээж дотор нь сууж үздэг машин чинь. Юу за Japan хэсэг шүү дээ. Супер хэсэг. 1918 За энэ ямар машин бэ? Дээр үе машин аа. Стаймер загвартай юм шүү те. Тийм. Доомай гэж тийм. За ингээд машины үйлдвэр, Maserati-гийн машины үйлдвэр ингэж явдгийн байна. Өдрийн ингэж хардсан байна. 360. За бүүнээр харцгаая. Дойж та яг сайн харуул та. За одоо ингээд бид нэр Maserati-гийн үйлдвэр дотор явж байна. Эрдэм жоохон харуулах гэж оролдож байна. 360-аар хөтлөж байгаа юм чинь. За тийм ч нөгөө нэг assembly line гэдэг нөгөө нэг машин ингээд хүм болгоны нэг үүр гүйцэтгээ тийм ч өсөрж байгаа харагдаж байна. Ямар том facility вэ тий. Амар идэм шүү. Яваал идэм бас. За за. За буцгаая. За хоёр давхурт уралдааны машинууд байлаа. За одоо нэг давхурт руу ууж өнөрөө киноны машинуудыг харсан. Муу үнийг хараад. Гэж. Троны троны мотоцикл харж. Тий. Трон Legacy. Оо май гад. За энэ доор Bumblebee. Bumblebee. Тэр бидний мэдэх ирээдүрөө утсан гэдэг. Back to the future. Унах чинь. <laughs> Унахчс даага ингэж өгч байсан байсан. Баг машин шиг авах. Машин шиг авах юм. Энд чинь роботтой гэх. Роботтой машин юм. Тэр ийм машин байжгаад тэр уртлын тийм машин байж байгаа юм робот. Цогорж байгаа робот. Энэ амир хөөрхөнтэй. Ярч хамгийн айлын тийм. Хамгийн айлын идэвхтэй. Ярч чадахгүй тийм. Дуу муугаар ярьдаг нас. Радиогоор ярьдаг нас. <laughs> Bumblebee. Энэ амар хөөрчдөг байсан. Зөгий. За, бөөнөрөө ирээдүйд байсан. За юу вэ? Хөө тэр юу болоод байна? Вики. Оо, энэ хөдөлгүүрийн араа. За, та нар сайн мэдэх байх тэр нөгөө нэг э, тэр хөдөлгүүр нь тэр шүү дээ. За, бөөнөрөө одоо ирээдүлөө аялсан машины дотор талыг орж харцгаая. Оо 1985 оны юу шүү дээ. Он цаг дээр үжиг юм тий. Энд чинь нөгөө нэг энэ артл руугаа нөгөө нэг юм хэлээд үзсэн. Хог хийж нөгөө шатхан нь. Тий. Хөө үзмэр санаж шүү дээ. Шатхан үйдэг хог хийдэг юм. Энэ нөгөө нэг юм энэ ийм тэр. Out of time. Tron Legacy гэдэг киноны нөгөө уралдаж байна. Уралдаж. Тэгээд хүн хүн байгаа юм шүү. Тэг хүн биш тэр. Тэр нэг юм шүү. Тэр хувцас нь бас тийм ч байна. Зэнчэр дэв үү? Нүү. Зэн сүм. Хифт. Шоп work orange can you? Stand you, stand you, cool, kick, hop, work, orange, can you? Yes, let me know if you have any questions. Oh, thank you. I'm sorry. No worries. Тэрнэр тэрнэр гардаг хүмүүс унж явдаг машин багаад нэг дөрвөн Art House тийм кино байдаг юм. Олон юм яриад яхав. Ну. Васим кино. Star Wars New Hope гэж тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ зэв юм. Кино дэр. Кино. Star Wars. Бигс чинь. За, тийш шүү. Star Wars-ийн фэнүүд. Заадаг. Йо. Mad Max. Оо, Mad Max юм шинэ. Mad Max. Тэр нөгөө урд нь нөгөө Mad Max-ийг дүүжилцээд. Дүүжилсэн мэнэ. Тэр биш, өөрийнх нь ундаг биш. Дүүжилцээ. Энэ тэгээд энэ дандаа энэ дандаа кино тоглосон биш юм дээ. Хоёр тий. За бид нар одоо за эрдэм Том Хардигийн сүүлд тоглосон Mad Max. Mad Max. Киноны машин байна. За. Mad Max тасрах ус шүү те. Йоо зүгээр шовтон байлт шүү дээ. Тэр үнэс огшоос те. Жинхэнэ акшн. Жинхэнэ акшн. Fury Road. Fury Road тасрах ус. Дээр үеийн хүмүүс хэлээ те. За энэ Дайсны дайсны гар шүү дээ те. Дайсны гар тий. Аим нэг. Энэ нэстэг бичих юм бол. Миний юм. Lexus Cadillac юм шүү. Island гэдэг кинонд гардаг. За энэ Island гэдэг кинонд гардаг Cadillac Black West гэмээр нэстэг бичих. За энэ ч Lexus байна. Энэ хоёр хэсэг Lexus юм шүү. Тийм шүү. За энэ Lexus-ыг бүүнээр харцгаая. Minority Report гэдэг кинон зориулж хийсэн нөгөө нь хоёр игцэн Lexus нэг байна. Наа чи юу? Нэг имиг анти шиг юм. За энэ бас нэг Lexus байна. Энд чи амар амар Lexus үү те? Sí, muy bien. Texas. Salma, salta y mashigas. Ini to. Тий, саяны нэг канонд хийгдсэн юм байна. Ирээдүйн машин. Тий. Ийм машинаар төөрж шүү дээ. Э. Начи. Маягтгүй шиг. <laughs> Энэ нөгөө нэг аэропортер гардаг даад юм шүү. Тийм биш яг тийм. Will Smith-ийн өндөг үү? За би яг таасан байна. Энэ аэробот дээр гардаг. Will Smith-ийн өндөг аа гэдэг. Өөрөө жолооддаг тийм. Тийм. Энэ терминат шүү дээ. Юу юм? Энэ үнэхээр бүртгүүлээд тэгээд им шил зүгээд тэг 3 дөрөвдийн юунд нөө нэг энэ олдын дайны нөө тайм машин энэ төр тэгээд 3 3 дийгээр явж хардаг. 4 цагаас хаадаг гинэ. Тэгээ одоо тэнд 2 хүн сүүлийн 2 хүн нь лайн. Тэгээ бүрнээ яг амжаад одоо орцсон. Nice. Энд тэгээ тэнд загсад хараад байгаа сте. Бүрнээс experience авъя та. Theater. Ой нага. AI дээр нөө гардаг мотоцикл шүү дээ. AI дээр ягаа. AI дээр гардаг мотоцикл. Тэр Terminator. Terminator. 이거 나치 이거 2,000원 튼튼 튼튼 튼튼 튼튼 어! Hasta la vista, baby Jesus. Hasta la vista, baby. 그럼 나트레 젠페 요리한테 어째 숨자. 티 냄조. 이렇게 들어가면 쇼, 이게? 응? 네, 맞아. Тэгээд хүмүүн болох гэдэг юм шүү. За зүн зүн. За өөрийнхөө нүүр царай терминатор гэдэг. Зүн зүн зүн зүн зүн зүн. Зүн зүн зүн зүн. Би энийг ямар амар. Энд энийг энэ аэропортын аав гэх юм. Амар юм. Оо тэр эн чи юунд гарах вэ? Болж ирсэн юм чи. Эн чи нөө юунд гарах вэ? Эн чи юунд гарах вэ? Пипс юм шүү. Artificial intelligence. Оо нүүнэг дээрээс байдаг. Энэ хоёр чинь хулгайлаа өгчтэй шүү дээ. Аас амар харсан юм байна. Сидэж яг ажилдаг уу? Бүгд ичлээ дээ өндөр. Исмээр шүү дээ энэ цав. Энэ энэ бас кинон яг. Бүгд кинон. За тэр чинь бас юу лээ бас амар харсан юм шиг. Энэ юу юм шүү? Blade Runner юм шүү. Blade Runner гэж. Тийм шүү дээ. Өө би бол амир байна. Таач. Киноны өөрөө өөр юм аа. <laughs> Blade Runner э, юм шиг. Энэ хоёулах юу вэ? Энэ бас аэропорт дээр гардаг юм шиг байна. Энэ үү? Эмгтэйгийнх нь юм шиг юм шүү. Аа? Энэ чухлаа яа. Demolition Man нөгөө Van Damme кино. Van Damme кинонд ийм юм шиг хийцэн байдаг юм шүү, тэ. 90 тонд, 90 тонд юу? Энэ одоо юу вэ? Бүрнээ суудсан юм шүү. Тэр. Хөөе, бүрнээ. Бүрнээ. Бүрнээ. За бүрнээ энэ чи VR зүтсэн. VR зүтсэн юм чи. Таа явж байгаа юм. За энд юу болж байгааг тайлбар та. Hello гэж тоглоом байж штэ. Hello гэх. Hello гэж тоглоомны тэрний нөгөө нэг зевсэг тэгээд машин дээр тайлбар. Харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Энэ машин яг машин шиг харагдахгүй ингээд энэ энэ камерын фокус болохоор өөр юм болж байгаа. Яг тийм шиг болж. Кайлогийн яг. Тэр чинийх нүдэн дээр харагдаад байна. Нүд нүд. Түн яаж шат энэ мача өөр тийш явах хэрэгтэй болчихлоо. Өөр тийм үгүй юм. Хүн дагаж дагуул. А энэ шүү дээ. Бүрнийг жоохон дагая. Юу харж байна даа одоо? Одоо болохоор бафри хийж байна. Уншаад. Оо. Нэрэт нэмэрч байна. За гарч ирээд юу болсон хэлээрэй. Batmobile. Оо цэг багт юм шүү. Энэ дээр яг тийм урагшаага мөрийн зүрийн хас. Энэ юу? Багт машин байна. Яагаад ингэж мөрийн хийц юм бэ? Тэг ушх үзүр мүзүртэй гэж бодсон юм байна тий. Унжиж мунжицсан зөөрөг шиг. Ийм ийж хэлсэн тий. Энэ зурга авах. Тэр нөгөө нэг аль байдгүй нэг юм шиг Тэр ихтэй гоё ба тий. Энэ яаж вэ? Энэ хийв бэ? Энэ Бэтмен пингвин хоёрын ирлиз ирлиз юм шүү. Тий. Тэрийг үтсэн. Тэрийг үтсэн. Удаа таа. Бэтмен. I'm a Batman. Тай. Yes. За тай. Batman. Кэт. Кэт. Га га. Batman. Энэ энэ Batman яаж эхэлдэг вэ? Энийг юм болгонтэй. За ингээд би бэт машинаас бэт одоо гараж ирээд бэт буугаараа буу тий. Тэгж ярьдаг наас. Дээр үү? Дээр үү? Тэс Робнус юм. Бэтмен чи нөгөө бэт уяага яасан юм бэ? Миний бэт уу янчаа байна. Бүхэн бэт наадтай. Тэгснэ гээд эхлэмэхлэнтэй дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн дүн Бэтмен come to rescue Batman. Batman өнө бөмбөг э, юу юу дэлбэрэх гэж ярьсан чинь бөмбөгийг аваад ингээд зогтчихид ингээд. Өнөө айлаа байсан. Тэр Joker машин гэж чинь. Joker machine of dream. Why you serious? Why so serious? Тэрэ <laughs> мөрөө За за за. Бурхан шүү. Ээж найталаа. Амар машин байна. Тийм. За. Ингээд мань машин бол амар. Бэтмен юм шиг. Уртын урт чав үзэртэй суугаа. Оо, наач юм. Нааш Dark Dark Knight дээр аа. Dark Knight юм үзэж шүү. Энд алдсан шүү. Амар тийм. Намаг энийгээр буудаач. Наа наа шүү. За, Эрдэм энэ юу юм бэ? Бэтмен намайг ашиглаач. За, энэ нөгөө Dark Knight дээр гардаг мотоцикл байна. Бүгд яар аим шиг байна. Тэгвэл 3 чип л. Энэ одоо юу юм бэ? Компьютер юм шиг зүгээр. Энэ зүгээр л Чүрстэ юу юм бэ? Арай л ирээдүй юу? Ирээдүйд гарах машин. Энэ маш юу вэ? Энэ одоо нөгөө талах шаргач шиг юм те. Яг талах хийдэг. Талах хийдэг шаарддаг юм шиг. За. Ирээдүйн мотоцикл нэг иймэрхүү. За ингээд дараад ирлээ. Аа машиныхаа музейг үзээд гараад ирлээ. Үнэхээр их таалагдлаа. Үнэхээр таалагдлаа. Ойрд музей үзээ. Гэхдээ музей үзэхээр яахан нэг жоох уйтартай гэсэн чинь энэ амар гоё сонирхолтой музей тий. Ямар эсэж? Гоё эсэн. Үзэг гиснээр үзлээ. Таалагдлаа. Ангаалгалаа. Яа за. За одоо энэ удаагийн влог маань ингээд дүүгээр өндөрлөж байна. Та бүхэндээ аа дараагийн влогоороо уулзцгаая. Баяртай. Баяртай. Subscribe дараарай. Subscribe. Subscribe. Таалагдсан бол бүх лайк дараарай, шеэрлээрэй. За.